So Freunde, dann trinke ich auf euch. War eine genungene Übernachtung mit allem drum und dran. Klatschnass, aber so wollte ich das haben. Ja, jetzt muss ich das ganze Zeug irgendwie nach Hause bringen noch. Wird lustig, ist ja auch sehr schwer geworden. Also das, das Rainfly vom Zelt, das wiegt jetzt locker das Doppelte. <laughs> wird lustig. Okay, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Danke fürs Reinschauen, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier draußen in der Natur auf meinem Kanal. Lasst es euch gut gehen, Servus, ciao.